pasak ma Demo tersipu malu kawe nak bertanya Demo jawablah selalu gua no demo Kalau I love in you no demo Tidak sepa dulu Jumpa sama keep. brona hey! Wano demo Tidak supo dulu Jumpa sok mo Demo tersipu malu